Dale. Pobladores del silencio son mis antiguos vecinos, aquellos que desde lejos buscaban un día destino. Llegaron a nuestra tierra trabajaron fuerte y duro, desparramaron semillas para recoger su fruto. El suelo que hoy los abriga le dio los hijos y nietos y son todos los que hoy siguen luchando por este suelo. A ellos rendimos honores junto a tanto y tantos pioneros, son mis antiguos vecinos, pobladores del silencio. Solo somos la extensión de tanto trabajo y esfuerzo que han sembrado con sus huesos el del silencio, ejemplos de aquellos días que llegaron en silencio, con caballos y carretas en medio de tanto desierto. Somos la continuidad de aquellos viejos pioneros que vinieron desde lejos como Perito Moreno. A ellos rendimos honores junto a tanto y tantos pioneros. Son mis antiguos vecinos, pobladores del silencio.